ولو عطوني كنوز الأرض رح قلن حرية وبس رح قلن حرية وبس يا أبو شريك وينك؟ هون هون ابو شريك ليكني ليكني ماني شايف شحني ايه ليش معجوقه اليوم هيك معجوقه اليوم معجوقه ما بعرف شو القصه اه ليكون جمعه صار صعب ادور عليك بدي اسالك سؤال واحد شو يعني ديمقراطيه؟ اه ايه اه, آه، ديمقراطيه شو بدي اشرح لك اياها هي؟ يعني انك آه، تقول رأيها بدون ما تقعد على الكرسي بالمقلوب ودولة مدنية شو يعني دولة مدنية اه؟ دولة مدنية يعني بلد حكومته من بني البشر رد يا ايوه حبيتها هي طيب وتعددية آه تعددية تعددية شو كانت هاي التعددي؟ يعني كلياتنا بالهوا سوا والكل معزول. ايه فوش انت حاج طب ليك ليك في سؤال ثاني كمان بدي اسالك اياه شو يعني عدالة؟ آه إيه يا سيدي هي العدالة كنت مستنيك تسألني عنها، أخي العدالة إنه ما عاد في إنك تاخذ حقك بإيدك، في مين ياخذ لك حقك؟ آه. عدو زبارة إيوه، وين عم تروح؟ انتخابات حرة، شو يعني انتخابات حرة؟ انتخابات حرة؟ انتخابات حرة يعني يمكن لك صوت يعني غني دلعونا؟ لك ايه وتغني على لك اذا بدك وبعدها بيجبرك بطبقة معينة طيب اخر سؤال والله وحياتك اخر سؤال لك خلصني عاد والله قرفتني حرية حرية شو يعني حرية؟ حرية؟ هلا قاعد بالحبس وما بتعرف شو يعني حرية؟ لا آه، شو الحرية؟ احكي لي لك الحرية يا اخي شو يا اخي باختصار شديد كل ما سبق كل ما سبق؟ ايه فهمت هلا؟ تضرب بهالموديل ايه؟ إيه كان فيك من الاول تبطل فلسفه وتقول لي انه الديمقراطيه والدوله المدنيه والتعدديه والانتخابات الحره هن الحريه يعني ضروري تقعد تتفلسف علي يعني فوق ماني عاملك بني ادم وقاعد عم عم سقفك لك اصلا انت واحد عديم ديمقراطيه انت انا عديم ديمقراطيه انا عديم الديمقراطيه اللي ما بتفهم بالمدنيه انا ما بفهم بالمدنيه ايه اصلا انت ما عندك تعدديه بنوم انت انت انت ليش خرجك مدنيه انت